Йоу, всем привет, с э, вами я, Лимончики. Сегодня мы будем играть Бэтпинг. Это у нас Бэтпикс, Пинг. Ну, короче, свинья что-то там. И уже мы будем играть, можно сказать, вторую главу. Не знаю, как она называется, но просто. А теперь у нас должен быть торт. У нас есть новый предмет, это Вантус. Вантус. Я не знаю, как они реально работают, ну, проверим. Я не знаю, но проверю. Что-то у меня ничего не получилось. Так давайте вот это вот сюда. Это вот так. И вот это вот сюда. Все. Все, по пошло, дело пошло, пошло. Вот я понял, тут у нас лишнее что. Короче, вот так мы ставим. Это мы убираем. Все. Ой, блин, он, он от нас, он от нас ушел. Ахон. Негодяй. Ну все, давайте погнали. А, у меня еще один есть, оказывается. О, шутка. Все, погнали. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мы сейчас съедим тортик вкусненький, вкуснейшийся. У нас осталось всего 80 миллисекунд. Это вообще круто. Все три звезды собрали. Вантус очень крутой. Все мы поняли. У нас есть еще один Вантус. Это идеально. Вантус вообще чумовой инструмент. Делаем нашу ту же схему. И начинаем. Тут у нас еще и без времени. Вантус чумовой инструмент. One, one, two, шумовой инструмент. Не, я хочу прям три звезды было. Эм, эм, эм, ну все, все чики-пуки. Там нужно, походу, в каком-то моменте остановиться. Нет, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, погоди, бро, погоди. Не твой уровень, брат, не твой уровень. И как бы, ага, я понял, я понял, я понял. Вот так-то. Опа, опа, опа. Я просто все понял. Давай, давай, давай, давай, давай. Не-не-не-не-не. Заново, заново. Так, так, так, останавливаемся. Идем дальше, и тут у нас двигатель просто ломается. Просто разламывается. Чего если я просто один сам с этим вантусом? Тогда все, у меня хана. Давай, давай, давай. Все, останавливаем. Я понял. Все, все чики-пуки. Довожу вантуса, но не получается. Все-таки нужно нашей схемой только теперь вот тут это, вот тут надо вот так. Все. Отлично, давай, давай, давай, давай. Ах ты же. Давай-ка еще раз. Дубль номер два, останавливаемся. Заново. И я падаю. Может тогда вот так? Все, погнали. Кстати, да, так можно. Останавливаемся. Идем, останавливаемся. И как бы нам это сделать? Ладно. Хотя погодите-ка. А, не, я собрал все три. Это что, какой-то лаг? Или что? Я не понял просто. Так, ну тут уже понятно все. Оу, май гаш. Так, ну это походу можно сказать типа двигатель, да? Сейчас мы это проверим. Но ну, я думаю, вот так надо поставить. Как бы двигатель. О, еще полетела машина. А, не-не-не-не-не-не, твой уровень, бро, не твой уровень. Опа. Погодите, заново. Я было вот это убрать. Останавливаемся, остав, а, все. Она просто настолько быстро едет. Короче, надо вот так брать, останавливается. Врач останавливается. Во, она на этом моменте ломается. Значит, тогда давайте-ка поменяем местами. Так, так, так, осторожненько, и оно само едет. Осторожненько. Просто прицепился. Ну, тогда это у нас один есть вариант. Опа. Уй, уй, о, о, все, все, пошло дело. Пошло, пошло, все. Отлично. И без этого заодно. Да я, блин, гений, ёлк. Ёпелесет. Ты что, походу, три уровня уже прошел. Погоди, ты-ка. Возвращаемся. О, кстати, я могу вот это уже. Точнее, сначала этот четвертый уровень пройдем, и потом то. Ёлога-палога. <laughs> Прикольно. Прикольно. Опа. Так, погодите, а что там у нас? А, ой. А, ну, короче, все можно, можно сказать, да? Без двигателя. <gasps> Они меня за кого принимают? <gasps> Ах, они... Ну все, погнали. Это крутая машина. О! Что себе инженер я? Давай, давай, давай, давай! Давай, работай, работай, работай. Ой, блин, все, я упал. Тогда давайте... Опа. у О. А, а, а, а, не твой уровень, не твой уровень. А что будет тогда я, если наоборот все тут поставлю? Опа и опа. Интересно проверить. Опа, опа, опа, опа, опа. Отлично, давай, давай, давай, давай. Давай, родненький. Давай, бро, давай, давай, давай, давай, давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, давай, давай, давай, давай. Пять секунд, пять секунд, пять секунд, давай. Три, два, один. Успели, успели, успели. Мы ну, успели просто. Все можно вот это проходить. Ой, опять он кепочку свою потерял, а? Лох. И понимаю просто его. Так. Угу. Угу. Ну, короче, старая схема. Стаба, старая добрая схема. Итак, и, э, и свиночка тут у нас. Все чики-пуки просто. Все, погнали. Все. Уи! Походу я что-то тут неправильно сделал. Сто пудов. Сто пудов я неправильно что-то сделал. Да, я неправильно сделал. Тут надо было на два. Я так и знал, что я что-то неправильно сделал. Все, погнали. У блин, потеряли свиньку. Все, осторожненько. Нажимаем. 5 секунд, 5 секунд. Как он еще держится? Ёлогопал. <gasps> просто успели, просто успели. А как бы тогда бы я то... Погодите-ка, я понял походу. Как можно и то достать? Не, не, я не понял. Я не понял, как туда встать, так что не. Не-не-не-не-не-не, не твой уровень, бро, не твой казаки Погоди. Что-то я не смышляю. То есть тут надо три звезды взять все. Тогда как я это сделаю за 10 секунд при этом? Так, давайте вот так подумаем. Так, так, так, э, смотрим все то, что тут у нас есть. Можем вот так, так, так, так, вот так, только это будет долго, но эффективно. А вот проблема вот тут. Да ёкалымане. Проблема вот в этом. Я тут падаю. А что если... Ничего не понял, я просто тебя делаю умным. Тогда давайте вот так, у меня есть идейка. Я на том месте, где я должен падать, остановлюсь. Останавливаюсь, и ничего не получается. Мда, трещ, Трещак. То есть я должен... А что, если я просто поменяю местами? Да блин. А что, если я просто возьму вот так делаю? Опа. Все. Елога-палога. Все. Прощай, свинка. Давай, давай, давай. Осторожненько. А давай, давай, давай. И ничего не получается. Конечно. Эм, давайте подсказочку. Ага! Ясненько, ясненько. Так, вот как. Окей, погнали. Елога-палога, давай, давай, давай, давай. Ой. Что-то тут не чисто. Сто пудов. Давай, давай, гить. Это, блин, я остановил случайно. Ну, свинка есть, едь вот тут, да, да, да, да, вот тут. Так что мы меняем двигатель на вот сюда. Все, погнали. Все равно. А что если я возьму вот так и вот так поменяю просто местами? А, ну да. Я, вот это поменяю-ка вот этим. А теперь вот так этим с этим. А потом вот так и все едем. А, ну да, точно. Деверяном оно не продержится. Тогда вот так и вот так. Все. Так, так, так, и понятно. Тринку вот сюда, это вот сюда, вот этого сюда, вот этого сюда. Фиг сюда, вот этого сюда, вот этого вот сюда и вот так-то. Все, погнали. Едем, едем, едем, едем. Останавливаемся, едем, останавливаемся, едем, останавливаемся, едем, останавливаемся. И во, все. Мы сделали нашу цель. Ну, мы прошли все-таки, да. Все. Почему-то у меня что-то не вы... выскакивает. Что-то я не понимаю. Кто-то тут меня... Погоди. Погоди. Это что? Да ёкала маны. Понятно. То есть я должен пройти сначала вот это для все 35 звезд. А, ну ты я иди прошел. Кстати, давайте тут мы пройдем. А я-то думаю, что тут не так вообще и... Так, тут у меня были опыты. А как реально это пройти? Погоди, погоди. Надо как-то вот сюда, потом вот так, потом... Да что так сложно, а?

Все, все, все, ничего не получается. ничего вот так. Вот так вот это. Эм, и газировочки. А что если... М -м -м, если одна идейка... да ёкалманы. Погоди. И свиночку. Проверяем. Я не Коннор, но я проверю, как это работает на самом деле. Нас тут просто синти поставить. Вот так-то. Все. Что они не туда и летают. Я не Конор, не проверю, как это работает на самом деле. И нифига это не работает. А можно как-то по-другому? А можно как-то по-другому? Да, трэш. Окей, окей, окей, окей, окей. Надеюсь, мы это когда... Это что? Я что-то не вчухляю. А что это? Ну, давайте проверим. Йокаламбага. Йокаламалы. Йоперсет. Это сколько тут у нас вещей? Нифига себе. О, нифига себе. Что для них чухляю. Эм, у нас есть время? У нас нету времени, это не ограничено. Ой, ну все. Я строю себе пентхаус. Тут не хватило, но ничего страшного. Вот так-то. Я богач, просто богач. Ну, Алиш, никого, тут ничего никого не устраивает. Дверь там. Ребята. А я пока что себе буду делать пентхаусик. М-м, вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот так. Вот это мы одну уберем. Тут должен быть зонт. Обязательно. А тут у нас вот так. А вот тут у нас вот так. Все. Свинья готова. Я готов... Он готов к битве. Битва за справедливость. Ой, кстати, я могу это включить. Cool. Короче, включаем все. Так, это мы выключаем. Я сказал выключить. У -у -у. Все, погнали. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Заново. Я понял, я все понял. Включаем, короче, все наши электронные штучки. Мы просто сейчас будем... А, тут надо целых 20 собрать. Я просто нажимаю, нажимаю, нажимаю. А, кстати, да. Нажимаю. Нажимаю, нажимаю, нажимаю. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Включаем, включаем. Давай, давай, давай, давай, давай. Тогда жесткие меры не до столета. Вещи, а я мог просто вот так делать. Погоди. Где? Опа. Потом еще тут у нас вот так. Тут у нас вот так. Вот. А не-не-не, вот так, вот так. Погодите. Пусть это будет сзади. Это вот так. Я никогда не понимал, для чего нам нужен зонт. Для чего нужен зонт? Не знаю. Ем, эм, Тінтюшечка. І одна. Сам я. Ну, то есть это не я. Вы, короче, поняли. Только я буду вот тут. Да. Ам, вентилятор. Ну, мы как бы богатые, можно еще один вентилятор. Но мы еще как бы богатые, можно еще, блин, вот так-то. Не-не-не, погоди. Это мы убираем. Вот тут мы это ставим. Это мы, это мы убираем. Вот это мы ставим. Ну, я как бы богатый. Ну, мы как бы еще богатее. Она, она нас выдержит. Вряд ли, конечно. Но должна выдержать. Она обязательно должна выдержать ядерную бомбу. Все, погнали. Включаем все мониторы. Все просто нажимаю, и она должна плыть. Уже есть двоечка. Надо целых 20 штук. Включаем наши суперспособности. Эх, не успели, не успели. Ладно, окей, окей, окей. Не расстраиваемся. Опа. Эм, нам, нам, нам, нам. Походу, эти штуки бесполезны. Итак. Давайте подумаем, что нам еще нужно. А, а тут можно подсказку? Это что за шайтан вещь такая? У -у -у. Что за шайтан вещь? А, не, это другое вообще. Это совсем другое, походу. Включаем это все. Просто нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, просто нажимаю, просто нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, включаю это, это, и просто... У, все, наконец-то это мы прошли. па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, Давай, давай. Жесткие меры. А можно как-то просто увлечь укоротить? Вот так. Вот так. Вот так. Тут у нас вот так. Тут у нас вот так. Тут у нас вот так. Вот так. А мы не бедные, мы еще можем себе позволить, позволить баночку кока-колы. Вот так-то. Вот так-то. А вот так-то двигатель еще. Вот тут еще вот так. Да, да, да, да, да. И, и вроде бы все. А не, не, не, не, не, не, не. Вентилятор. Включаем, короче, все, все эти двигатели. И просто плывем. Плывем до конца света. Ла-ла-ла. А шотик, брат, нам поможет в этом всем. Так, просто ждем и нажимаем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Окей. Жесткий мер. Ее кломанные. Давай, давай. Ну, извините, пришлось. Окей, у нас это не получилось. Ладно, давайте сразу на... Это что? Ладно, давайте сразу заканчивать над этим ролик. Если вам понравился мой ролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ведь вы на этом канале можете увидеть прохождение разных игр, там еще что-то. С вами я был Лимончик. Всем удачи. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.